Euskalangile publikoak ia amabost urte daramate beraien lan balditzak berton eh, negoziatu ezinik. Esan dezakegu, beraien negoziaketa kolektiboa baituta dauela. Madriletik, etortzen dan bakarra dira inposaketak eta zentralizazioa. Eta hori, gutxi balitz, aurton, nahi digute zarri soldaten inguruko neurri batzuk, urrengo irurtetarako, erosalmen galera itzela bakarrik ekarriko dutenak. Gure erakundeek, Eusko Jorlaritza, Nafar Gobernua, Foro Aldundiak, Udalak, Enpresa Publikoak, oso eroso daude Madrilgo aginduei men eginez. Benetan egiten ari direna da, berto negoziatzeko beraien borondate eza, eskutatzen, ezaltzen ari dira. Gaur, hori da planteatzen dieguna, beraien jarrera aldatzearena. Berto negoziatzea, inongo limitazio hori gabe. Bada garaia, eta uste dugu, hau borondate kontu baino ez dela. Euskal Langile Publikoak eskubidea dute berto negoziatzeko, beraien lanbaldintzak eh, lan baldintzak berto narautzeko. Eta horretarako pausoak eman behar dira bertuan e, eh, eh, negoziatu behar dugu, hemen erabaki nahi dugu. Hemen erabaki, bai soldatak, bai egonkortze prozesuak, publifikazioak, e, edo zer gauza jubilazioak, eta beste inbat gai, 2000 garren urten arte egiten genuen. Uste dugu posiblea dela eta borondate asuntua dela. Azkenik, Euskal Alderdiak ere interpelatu nahi ditugu, Madrilen duten ordezkaritza baliatu dezaten, Euskal Langile Publikoak berton beraien lanbaldintza negoziatzeko duten eskubidea defenda dezaten.